és una proposta eh, on l'urbanisme social, no, un exemple d'urbanisme social, al servei precisament de les necessitats dels barris, en aquest cas del districte de l'Eixample, de la seva gent, per tal de prioritzar i impulsar equipaments públics i habitatge per a aquelles persones i per a aquells col·lectius que més ho necessiten. Eh, per tant, avui començaríem aquest tràmit, a partir d'aquí estudiaríem, hi ha diferents solars, concreta, concretament 10, i a partir d'aquí veuríem quins són els que s'incorporen, no, finalment, quins no. Insisteixo que per nosaltres centres és pràcticament d'emergència i és per això el que vam demanar aquesta eh, cerca activa a l'àrea d'ecologia eh, urbana i mobilitat, que són els que tenen doncs, més recursos per fer aquesta, aquesta recerca d'espais de, a, a la nostra ciutat.